お うん。ああ。 <laughs> なんだこらうなんだもん。おい 完成するのだなお まったくうるさいもん悔い改めるのだおい 隣のやつなんやってうるさいもんうーなんやねんそうだはあうう うざなりのやつさまかっこいいでしゅ琥珀さん めんどくさええせやな。うん。 琥珀くんふんおやおやめんどくさ まったくうんそそうだねおおえっ エンジェルと言いますおそうだええ おいどうしたのいらっしゃいおおうん んたおい なんだもんえーと観光だよ観光ただの観光客ふんスーパーマルチクリエイターバビチャオだまああなんだと お前ぎまったくうんふん5本おいお名字のやつ